Witam serdecznie w telewizji MCHTV. W dzisiejszym odcinku chcemy Państwa zaprosić na ekstremalną przejażdżkę sofą ciągniętą za łodzią motorową. Z góry chciałem poinformować również, że z powodu, że posiadamy tylko jedną kamerę wodoszczelną, ujęcia kręcone są z ręki, gdy równocześnie trzymam się sofy przed wypadnięciem do wody ale ujęcia są ekstremalnie ciekawe. Zapraszam do oglądnięcia filmu, jak również subskrybowania kanału, zostawienia lajka, dzwoneczka, jak i komentarza pod filmem. Zapraszam do jak największej ilości komentarzy, na które będę odpowiadał pod filmem. trzymanie bardzo mocne. Nie wiem, czy mnie słychać, ale bardzo mocno musieliśmy się trzymać. Ale nie, dało, nie udało im się nas zawalić. Chcieli. <laughs> Warto było ci dziękuję za ekstremalną przejażdżkę. Dla Was, youtuber MTHTV. Thank you.